Hi, Kim Hyunjin's picture is on the YouTube channel. The figure lumber is the leaves of the silk paint. こんにちは、Kim Hyunjin の図 YouTube チャンネルの Kim Hyunjin です。図木材はシルクハイインとの落葉です。 Bonjour, la photo de Kim yun jin est sur la chaîne YouTube. La figure de bois et les feuilles de la peinture en soie. 안녕하세요. 김현진의 그림 유튜브 채널의 김현진입니다. 그림 제목은 실크페인트의 은하겹입니다. Thank you. 유튜브 김현진의 그림 채널은 그림만 그리는 과정만 하고 완성후의 사진만 보여드리고 내립니다. 영상은 매주 12시 자정, 이고 방송은 매주말 12시 정오입니다. 유튜브 시청자 여러분의 많은 시청을 부탁드립니다. 구독하기와 알림 설정하여 주시면 최신의 그림을 보실 수 있어요. 김현진의 그림 1, 2, 3 유튜브 채널 Yoon Jae Kim's picture channel is only a drawing process and after the completion, it shows and drops the picture. The video is 12 o'clock midnight every week and broadcast is 12 o'clock noon at the end of every week. I would like to ask many viewers to watch. You can see the latest pictures by subscribing and notifying them. Asterisk carrot carrot asterisk Kim Yunjin's picture 1, 2, 3 YouTube channel. Le canal d'image de Yunye Kim n'est qu'un processus de dessin et, une fois terminé, il affiche et supprime l'image. La vidéo est à midi toutes les semaines et la diffusion est à midi à la fin de chaque semaine. Je voudrais demander à de nombreux téléspectateurs de regarder. Vous pouvez voir les dernières photos en vous abonnant et en les notifiant. Astérisque accent circonflexe accent circonflexe astérisque image de Kim Yoon Jin 1,2 3 chaînes YouTube YouTube のキム・ヒョンジンの図のチャンネルは、図のみ書く過程だけで完成後に写真のみを表示したい下げます。映像は毎週12時深夜であり、放送は毎週末12時正午です。視聴者の皆さんに多くの視聴をお願いドリームです。 購読すると、通知設定していただければ、最新の画像を見ることができておりました。アスタリスク、アスタリスク、キム・ヒョンジンの図 123YouTube チャンネル。